أكيد كتير منكم بتذكر هذا الفيديو نشرته قبل عدة أيام شاهدنا في الفيديو كيف تعرض البيت لهجوم الجن بعد عدة أيام على هذا الهجوم أصبح نشاط الجن أقوى من المعتاد كانت الساعة بعد منتصف الليل العائلة كانوا نايمين الفرصة أصبحت مناسبة لهجوم الجن

Thank you. في البداية الهجوم كان في غرفة الجلوس كان كل شيء بيتحرك في الغرفة وتعرضت الكاميرا للتشويش بعد لحظات انتقل الهجوم لغرفة النوم صورت الكاميرا ظهور جسم غريب في الغرفة حتى الكلب انتبه لظهور الجسم بصراحة البيت مرعب جدا والحياة بداخله لا تحتمل